Hello everybody and welcome to the channel. Today I'm coming with this video that really hope you enjoy. Don't forget to like, subscribe if you're new, leave a comment and if you have an Instagram follow me there, you can find the link in the description. Well, today we're talking about the RAM7, the weapon that everybody is talking about lately. Let me say, I don't find it that much powerful as they say, but I think it's just one of the good ones. The recoil is really manageable, the time to kill it's good and the aim speed with the holographic scope it's not so bad. Meanwhile, take a look at the loadout, you can try it and let me know what you think by leaving your thoughts in the comment section. That's all, enjoy the video, see you next time! 3, 3, 3, 3. Ah, vi già che c'è. Vedo due, vedo due. Bravo Toro, bravo. Yeah, yeah, yeah. Sì. E qui, qui, qui. Nice. Bravo, bravo. Te scavengeria poate eh. pica. Pica, te pica. Vederi, da vero. Aí pe na Verona. Da Salmoreș. Lângă tu. Da, mai să vezi la Eu te vede. Nu cam Battle Royale, ia pe ea. Bă. Cam Battle Royale asta. Că bug mă mă tu, dar. O prandai fazer um. Are medo. É mais? Ok. Pulele acolo. Kişim yarız. Okay. Где лутик? Где лутик-то он Поуджувай, поуджувай. Ой, я цапьяса. Ieri papi astra Jeden nie na tej stronę. Na, ja na kudior. E. Eh, eh. A ah, se povedal, povedal mi to. Kemi njërin para 34 metra. Prit, prit. abri, abri, abri, abri, abri. Down njëri Down dy, team wipe Team wipe, team wipe Nice, nice Te djathas, rrinë në përmale, këtu E bëra pink Ще я її навчила. Знову нічого в натурі. Мені? Він зійшов, він зійшов. Sta piastra, sta c'è la piastra. Camura, piastra, camura. No. Perché? Le guerre. Ja, ja, kush? Ajë se e fitoni, me fitoni se pak jam E vrama Tre ekipe janë Një ekip do tjetë fejt Një jemi tre Po Nga, nga, flisni, flisni, flisni me njërë Fej, ja, kam bërë ping Këtu do tjetë një ekip Po Ne e të zimë, ne e dy ekipe janë qënë Tre, tre, tre, tre Tre, tre, tre, tre A, vi ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Bravo Sole, bravo. Ya, ya, ya. Sì. Ecco, ecco, ecco, ecco. Pensate. Nice. Bravo, bravo. Siamo tutti uno. Se seguiamo Simo tipo. Abbiamo tutti fatto che sta vivo. No, poi io muoio se seguite me. Se stiamo insieme non muoio. Grazie mille. Cazzarotta. Uno down. Qua da me, da me, da me. È senza piastra. C'è ancora uno? Ah. No, no, è team eh. one. Sì? A me adesso sono eliminato, non ho qualche soldino che lo prendo. Sparo subito. Corazza, qui. Taglia ha vinto. Sono bravi quindi. Nuovo il filo col puntatore blu. Devono ripetere. Ecco, ecco, ecco. A terra uno. Terra due. Qua uno. Uno a terra. Un colpo a segno. A terra di nuovo quello a destra. Viene confermata, mi ha, mi ha, dato la kill. L'ho confermato io. Dentro in casa? Non lo vedo. Sparate, sparate, sparate. Granata lanciata. Sono fuori. Entrambi senza coraggio. Manca uno. Oh, minaccia due, raga. Autorizzare ricognizione. Sì, sì, sì, sì, sì. Autorizzare ricognizioni. Qui Jaguar 3-0, confermato. Pattugliamento UAV iniziato. Terra 1. Minato. Ce n'è ancora uno qua. No, mi ha fatto! No! Eh no, perché Arrivo. ho preso un cecchino da terra. Vado a prendere le mie armi e arrivo da voi. Andiamo al loadout. Sì, sì, andiamo al loadout. Uh, hanno, hanno portato prima. gente, hanno portato gente da, da lì. Infatti c'è qualcuno. Terra. Fatto. Eh, se vuoi... Io se ti posso... Qua. Grande, l'altro. Grande. Davanti, davanti. Dove cazzo? È in safe lui. Tira lei, strike. Sono down. È qua, raga, è qua. È qua. Down, down. Terra. Cazzo, ma stordito. Fatto. Era un altro lì. No. no.